Parei, pensei, quase vez Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra foi Pra beber e passar raiva Tô soltando na noite, soltei na noite é, Gata abandonou Batendo muito baixo que grave é quando o som do perdão toca Cê gasta seu batom da cereja, eu bebo Cê beija, eu bebo, cê beija Enquanto o som do perdão toca Cê gasta seu batom da cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui é foi pra beber e passar a raiva Tô solteiro na só Sata tá batendo muito mais que grave Enquanto o som do paradão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Ei, enquanto o sono para não toca, cê gasta o seu batom da cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Ei, Enquanto o som do paradão toca Cê gasta o seu batom da cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja